tayo'y magkasama Alay natin hanggat ito ay sa kapayapaan Mahirap po mayaman ang aking puso pa Padaluhin Kapayapaan sa buhay Kapayapaan sa mundo Kapayapaan ay sulong natin Ikaw at Peace and harmony is all we need. And give it a chance. It's our destiny. Peace for you and me. Payapan. Hmm. pine. Hindi dapat sa dahas kinukuha ang nais Hindi sa pagwawasak nabubuo ang pangarap Hindi sa pagyurak ng iyong kapwa at kasaganaan Isang kamalian ang daanin natin sa gera Ang pwedeng pag-usapan ay huwag na paglabanan Nagawa natin sa EDSA Ito'y magagawa natin Sa buong mundo Kapayapaan sa buhay Kapayapaan sa mundo Kapayapaan ay sulong natin Ikaw at ako Peace and harmony, just what we need So give it a chance It's our destiny peace for you and me Kapayapaan hmm. Kapayapaan Kapayapaan sa buhay Kapayapaan sa mundo Kapayapaan ay sulong natin Peace and harmony, just what we need. So give it a chance. It's our destiny. Peace for you and me. Kapayapaan. kapayapaan Kapayapaan